Σε αυτό το βίντεο θα δούμε πώς μπορούμε να κινήσουμε το ρομπότ. Πηγαίνουμε στην πράσινη ομάδα πλακιδίων Action και παίρνουμε το τρίτο πλακίδιο Move Steering Block το οποίο το μετακινούμε μέσα στην άσπρη περιοχή και το κουμπώνουμε δίπλα στο πράσινο βέλος. Στο πλακίδιο αυτό έχουμε κάποιες παραμέτρους. Αυτή τη στιγμή είναι ενεργοποιημένη η επιλογή On for Rotations. Η επιλογή Off χρησιμοποιείται όταν θέλουμε να σταματήσουμε τους κινητήρες να περιστρέφονται. Ενώ η επιλογή on χρησιμοποιείται όταν θέλουμε να ξεκινήσουν οι κινητήρες να περιστρέφονται. Την επιλογή on for seconds τη χρησιμοποιούμε όταν θέλουμε να ορίσουμε συγκεκριμένο αριθμό δευτερολέπτων κατά τον οποίο θα περιστρέφονται οι κινητήρες. Ενώ στην επιλογή on for, degrees ορίζουμε πόσες μοίρες θέλουμε να περιστρέφονται οι κινητήρες. Τέλος, με την επιλογή on for rotations ορίζουμε πόσες περιστροφές θέλουμε να κάνουν οι κινητήρες. Θυμίζουμε ότι μία περιστροφή είναι 360 μοίρες. Το μαύρο βελάκι ορίζει την περιστροφή των κινητήρων αριστερά ή δεξιά. Επιτρεπτές τιμές είναι από το μείον 100 μέχρι το 100. Αρνητική τιμή σημαίνει εντολή στους κινητήρες για στροφή αριστερά, ενώ θετική τιμή σημαίνει εντολή στους κινητήρες για στροφή δεξιά. Όταν η τιμή είναι 0, αυτό σημαίνει ότι το ρομπότ θα κινηθεί μπροστά. Η παράμετρος power ορίζει την περιστροφή των κινητήρων μπροστά ή πίσω. Οι επιτρεπτές τιμές είναι από μείον 100 μέχρι 100. Εάν η τιμή είναι θετική, τότε το ρομπότ κινείται προς τα μπροστά. Εάν η τιμή είναι αρνητική, τότε το ρομπότ κινείται προς τα πίσω. Η ισορροπία είναι στο 0 και η τιμή που ορίζουμε σε αυτή την παράμετρο καθορίζει την ταχύτητα περιστροφής του κινητήρα. Η διπλανή παράμετρος rotations καθορίζει τον αριθμό των περιστροφών του κινητήρα. Μπορούμε για παράδειγμα να βάλουμε την τιμή 2. Ενώ δίπλα ορίζουμε τον τρόπο φρεναρίσματος του ρομπότ που μπορεί να είναι απότομος ή με ομαλή επιβράδυνση. Αν λοιπόν αφήσουμε το πλακίδιο με αυτή τη μορφή, τότε δίνουμε εντολή στους κινητήρες που είναι συνδεδεμένοι στις θύρες B και C να κινήσουν το ρομπότ προς τα μπροστά με ταχύτητα 50 και να κάνουν δύο περιστροφές. Για να δούμε το αποτέλεσμα της εντολής, πατάμε το πράσινο βελάκι. Συνέχεια, εάν αλλάξουμε την τιμή στο μαύρο βελάκι από 0 σε 10, θα παρατηρήσουμε ότι το ρομπότ θα στρίψει προς τα δεξιά. Εάν αλλάξουμε την τιμή στο μαύρο βελάκι σε μείον 10, θα παρατηρήσουμε ότι το ρομπότ θα στρίψει προς τα αριστερά. Τέλος, θα ξαναβάλουμε την τιμή στο 0 και ας προσθέσουμε ακόμα ένα πλακίδιο move steering δίπλα, στο οποίο θα ορίσουμε επίσης δύο περιστροφές και την ταχύτητα σε μείον 50. Όταν πατήσω το πράσινο βελάκι θα παρατηρήσουμε ότι το ρομπότ θα κινηθεί δύο περιστροφές μπροστά και στη συνέχεια δύο περιστροφές πίσω. Τέλος, αν επιλέξουμε on for seconds, μπορούμε να ορίσουμε πόσα δευτερόλεπτα θα περιστρέφονται οι κινητήρες, ενώ αν επιλέξω on for degrees, μπορώ να ορίσω πόσες μοίρες θα περιστρέφονται οι κινητήρες.